Добрый день, уважаемый Влад. Очень, очень приятно видеть вас через год после последнего нашего интервью. Спасибо. Да, да, да. Я э, хочу напомнить э, нашим зрителям о том, что у нас было э, интервью год назад с вами. Вы рассказывали о своем личном опыте, в ваших взаимоотношениях. Э, для того, кто вас видит в первый раз, слышит в первый раз, будьте добры, несколько слов о себе. Зовут меня Влад, живу я в России, в Петербурге. Угу. Я журналист, поэт, художник, э, если вкратце. Так, замечательно. Угу. Из последнего нашего интервью я получила от вас очень, очень интересную информацию о том, что вы говорили, а, что на каждую женщину найдется свой мужчина, о том, что женщины зря и изнуряют себя жуткими диетами, о том, что, значит, любовь на самом деле существует, у мужчина готов добиваться любви, а, сколько потребуется. То есть мужчина в любви очень, так скажем, как и во все времена, был стойким и э, таким сильным, всегда проявлял э, свое мужество, свои лучшие качества, мужественности. А вы по-прежнему считаете так, вот если вспоминать предыдущий разговор нашей встречи? Не, ну почему нет? Конечно, да, а, но мы сейчас, как бы, э, естественно, рисуем немножко такую э, идеализированную все-таки картинку. Наверное, если я поправлю, да, э, ага. себя, <laughs> который был год назад, так. не в том плане, что э, что-то такое произошло за этот год, что повлияло там, на, на мое мнение. Просто, конечно же, а, опыт у всех разный. Вот. Но если мужчина ставит перед собой определенную цель, угу то, ну, естественно, он склонен ее добиваться, да? Да. Э, вот, собственно, и все. Ну, долго что-то еще э, объяснять, наверное, не стоит. И э, то, что не происходит в жизни мужчины, ну, наверное, не происходит потому, что он себе не ставил каких-то целей. Угу. Да. Но ну, мы сейчас опять же говорим о каких-то ну, целях исполнимых, да? Да, да, да, да. Да, потому что если, допустим, э, я не здоров э, физически, то космонавты меня не возьмут. <laughs> Ну, вот я, я только вот это вот э, веду по поводу исполнимости целей и задач. Ясно. Вот, а в принципе, да, конечно, конечно. И в этом плане никогда. Это, знаете, вот чем отличается, ну, допустим, футбольный матч от волейбольного или от тенниса. Э, тем, что футбольный матч, он ограничен по времени. Время вышло, матч закончился. Uh-huh, uh-huh. А волейбольный матч или теннис, он э, может идти бесконечно долго. Uh-huh. Важно, кто сколько наберет очков, какая разница будет в этих очках. Да? Ясно. Yeah. Вот э, отношение Ваших к жизни должно быть как в этом вот волейбольном матче. Угу. В том плане, что э, не должно быть понятия, все, поезд уже ушел, да, ничего да, не да. произойдет и так далее и тому подобное. Время у нас, пока оно есть. Да, да, да. Вот надо соревноваться. Безусловно. Нужно соперничать, да, и нужно соперничать, и нужно добиваться желаемой цели, правильно. Надо Согласна. Согласна. Ну, скажите мне, пожалуйста, если на предыдущей нашей с вами встрече мы коснулись вопросов а, вашей предыдущей жизни, ну, как вашей, <laughs> вашего опыта, так скажем. Правильно сказано. Про предыдущей жизни правильно сказано, да, <laughs> такая аллегория. Значит, это в эмиграции так принято говорить, а, как правило. Значит, о том, что у вас был опыт супружеской жизни, то, что у вас был прекрасный, чудесный опыт многолетний, а, любви и всего такого остального. А, мне бы хотелось э, сегодня глубже пойти э, в рассуждение на тему взаимоотношения мужчины и женщины. Могу ли я себе позволить вот откро... вывести вас на откровенность, так сказать? Да, безусловно. Спасибо. Итак, тогда я хочу задать вопрос об одиночестве. Что для вас значит одиночество? Э, вот должен здесь, конечно, уточнить. Могу говорить только о себе, да? Потому что конечно. люди разные. Конечно. Вот. В принципе, мужчина, конечно, э, ну, действительно меньше нуждается в коммуникации, чем женщина. Ну, там, в силу разных причин, наверное, сейчас не стоит это обсуждать. Но э, среди мужчин э, самих, да, э, есть тоже, они тоже делятся на разные категории. Есть те, кто любит пообщаться и э, собственно, считает, что общение постоянно, неважно на какую тему, неважно, насколько оно содержательно и так далее, что вот это, это действительно ценность, это важно, это нужно, это необходимо, он нуждается в этом, да. Э, а есть те, э, кто не так сильно в этом нуждается, что вот в том, что э, называется словом треп, допустим, да, я нуждаюсь, как и все люди, но <laughs> я сказать, что э, ну прям сил нет, как мне это нужно, допустим. Да? Потому что э, есть какие-то важные вопросы, да, их нужно проговаривать, их нужно решать. Э, вот. Но ну, а есть зачастую просто ну, пустая какая-то болтовня, ну, на которую иногда не хочется тратиться. Это понятно, это, это понятно, это понятно. Но можно я вас все-таки э, к вопросу верну об одиночестве? Да. Что для вас значит одиночество? Ну, для меня это важно. Для меня это необходимо. Для меня это часть жизни. А, и э, можно им обладать, этим одиночеством, э, вне зависимости от того, ну, сколько человек, насколько постоянно там тебя окружают или не окружают. То есть вы хотите сказать, а, одиночество э, это для вас норма жизни, естественно, мало того, может быть, даже это нужно вам по, причине того, что вы человек творческий. Ну да, можно так сказать. Но ага. это не значит, что э, я человек, которому не, не, не нужно общение. Угу, угу. Вот, потому что... То есть, а, то есть э, сейчас я могу вас подловить на слове, что вы все-таки в поиске, вы ищете ту единственную и неповторимую. Или вы уже нашли? Нет, не нашел, а, но э, в поиске, в поиске. Вот так вот прямо сказать, что, значит, я э, как принц на белом коне езжу по населенным пунктам, значит, и... Санкт-Петербурга? <laughs> окрестности, <laughs> да, вот, и, э, э, значит, не кричу на перекрестках, а вот где тут проживает самая прекрасная принцесса, нет, я так не делаю. А, <coughs> вот, а, но а, в определенном смысле, да, конечно. То есть вы хотите сказать, что вы в поиске, вы в активном поиске, и вы ищете ту женщину, которую хотите полюбить? Э, я думаю, ну, ну хорошо, давайте. <laughs> Давайте. Да, я, ну позвольте мне формулировать мои вопросы каверзные, как я считаю нужным. Если мы говорим об, о том, что вас окружает большое количество разных женщин, и это видно по предыдущему вашему интервью, о том, что вас окружают великолепные женщины, красивые, умные, а, есть в них нечто, что действительно заслуживает внимания. Но вы на них не останавливаетесь. Я уверена, что вы пользуетесь популярностью у женщин. И многие молодые э, женщины, э, и молодые в том числе, бы готовы были соединить свою жизнь с вами. Но вы почему-то а, отвергаете э, такие варианты? Может быть, вы, у вас для вас создан некий идеал? Нет, но ну, дело не в этом. Нет, ну, наверное, идеал какой-то там у каждого свой э, есть, э, не, некий образ, но, во-первых, э, как взрослый э, человек, имеющий определенный жизненный опыт, ну, я хотя бы просто знаю, что дело не существует, да, угу. Вот, во-вторых, да и, наверное, он и, и не нужен, честно говоря. Вот я там что-то себе, допустим, навыдумывал и столкнулся с тем, допустим, что я себе выдумывал. Да. В какой-то момент вдруг я уверен, да, что э, по, по прошествии какого-то времени я, я себе скажу, ты что выдумал-то вообще? Вот, вот и ты собираешься, вот, э, вот с этим ты собираешься жить? Потому что Э, наши теоретические конструкции, которые у нас в голове, да. Да, проверяются всегда исключительно только практикой. Конечно. Только э, реальная, конкретная, абсолютно жизнь может показать, но насколько люди друг к другу подходят. Это первый момент. Во-вторых, да. э, значит, это по поводу идеала. Да. Вот. А теперь по поводу того, э, что да, да, есть вокруг меня и красивые, и умные женщины, но, а, знаете, э, все-таки э, выбор, да не выбор, ну, это тоже неверная вот, на самом встреча вот с тем человеком, который твой, да? Да. Это ведь не, не, не, не в процессе шопинга делается, да, когда ты приходишь э, в мол какой-нибудь. Да вот, и ходишь по отделу, вот они там рядочком стоят, э, и ты выбираешь, ага, вот, вот, вот э, с перламутровыми пуговицами, вот это вот как раз мне подойдет, да? Угу. Это э, несколько не тот подход. Угу. Потому что будь он, ну, наверное, поценичнее, да? Угу. Ну, наверное, можно было бы исходить из вот из таких вот параметров чисто тактик технических характеристик, да. Угу. Вот IQ у нее вот такой, э, значит, э, размеры э, фигуры у нее вот такие ну, вот. Ну да, да, да. То есть мы... Что-то там еще. Да. Вот что, какие-то еще моменты. И вот в сумме это оптимально для меня вот на, на этом этапе моей жизни. Ага. Но люди, люди, ну хорошо, за себя говорю, да, а, я Разуму, конечно, доверяю своему, да? И руководствуюсь в основном именно э, умом, да, при принятии решений. Угу. Uh -huh. В отношениях с людьми, вот в таких именно отношениях, угу. Uh -huh. личных, э, тут уж я отдаю все на отклик собственного сердца. Угу. Uh И оно у меня решает и принимает решение, для меня этот человек. Хорошо, а можно я тогда э, более конкретно задам вопрос, чтобы мы э, оба знали, собственно, ради чего этот разговор. Дело в том, что если мы говорим о цели поиска, цели знакомств, то, собственно говоря, вы к чему э, по к чему, к чему вы думаете приведут ваши отношения? Стремитесь ли вы к созданию семьи? Вот, скорее, так будет вопрос. Стремитесь ли вы найти ту единственную, неповторимую? Или вас устраивает, так скажем, положение вечного поиска? То, что вы человек творческий, и вам интересна смена ролей, смена обстоятельств, а, а, новые лица – а, вам интересно изучать эту жизнь, может быть, вам нравится, вы, как, скажем, Дон Жуан, э, себя чувствуете э, в обществе, и поэтому вам хочется побольше каких-то впечатлений относительно а, любви, взаимоотношений, или все-таки у вас есть некое стремление к тому, чтобы в итоге выбрать для себя вот э, друга жизни, подругу жизни, которая, с которой, которая во всех ипостасиях проявляет себя, как вам нужно? Ну, собственно, э, этот вопрос сам собой для меня решился где-то, наверное, в районе лет 30. Угу. А, когда, э, то есть до 30 ну, наверное, ну вот то, что называется в народе не нагулялся, да? Да. При всем при этом у меня был брак, угу. он счастливо развалился, угу. у меня сохранились прекрасные отношения с э, моей тогдашней супругой. Понимаю. Вот, и сейчас мы буквально, кстати, год назад увиделись, она познакомила меня со своим мужем, э, очень, очень, очень приятный и, и интересный мужчина, в общем, я ее выбор одобрил. Э, э, вот, но речь не об этом, но просто в ту пору, когда нам было, наверное, ну, не было еще и 25, и точно, а мне что-то в этом районе, да просто рано было да? Э, и вот, пожалуй, в тот период меня еще интересовало количество отношений больше, чем качество. Угу. И годам 30 это естественным образом прошло. А, вот. Э, и просто внутренне я вдруг понял для себя, да, что, ну да, конечно, э, если, если случаются отношения, то так, чтобы это был твой единственный человек. Да. Да, да. Вот, э, вот это на сегодня, да, важно. И, и я не то чтобы какая-то в этом, э, я, я там перед собой какую-то задачу в этом угу. плане ставлю. Просто мне именно комфортно сейчас э, в отношении с женщиной вот именно это. Ясно. А тогда да, позвольте мне а, некое разоблачение да. вас смотрите, а, вы говорите, что уже в 30 лет для себя решили, что хотите одно, единственное, чтобы во всех ипостасях, чтобы женщина, самое главное, несла вместе с собой некое качество жизни вам давала. Правильно я вас понимаю? Чтобы ну, вы наверное, с да. ней ощущали некое качество жизни, чтобы она была максимально интересна для вас, чтобы она умела вас всегда вдохновлять, чтобы она могла вас всегда зарядить, какого-то перчика подкинуть, каких-то вот, вот раздразнить где-то, чтобы она могла вас и, а, значит, где-то побуждать на какие-то подвиги. То есть, э, если говорить о том, чтобы искать такую женщину, то такие женщины есть, да? То есть вы с 30 лет в поиске. Ну, э, с 30, в 30 лет э, я такую женщину нашел, Э, чуть побольше, 31. Да. И мы с ней были абсолютно прекрасно э, прожили 13 лет вместе. Да, так что же случилось? Почему все-таки отношения а... только... Сошли на нет. Да, сошли на нет, да. Почему отношения закончились? Значит, э, как бы так вывернуться, чтобы значит, сказать то, что я хочу сказать. А, ну, скажем так, в ее понимании э, вот наши отношения, то есть, э, ну, на самом деле, оставались такими, какими были изначально – ощущение, что она двигается вперед, да, угу. а я не двигаюсь. Угу. И в этом смысле отношения тоже должны были каким-то образом трансформироваться. Да. Вот, потому что мы меняемся. Это не означало, что мы обязательно должны разойтись, да, э, расстаться. Вот. Но у всех есть свои черты характера, да, э, э, и, в общем, была выстроена такая ситуация, когда себя э, произвести, а, для того, чтобы соответствовать ее новым представлениям о том, какие отношения у нас должны быть. Я не знаю, насколько я понятно сказал. Одним словом, мне был поставлен ультиматум. Либо я меняюсь, либо отношений нет. Ага. Но ну, а мне ультиматумы ставить нельзя. Угу. Вот, ну то есть, как бы в этом смысле те отношения, которые были изначально, они изжили себя, угу. а новые не выстроились. Угу. То есть вы хотите сказать, что женщина была, а, ваша женщина была инициатором разрыва отношений? Она была инициатором, как вам сказать, я сейчас, наверное, попытаюсь объяснить. Каждый из нас э, ведь чего добивается в результате. Я немножко цинично сейчас скажу, но вообще, в принципе, ради чего человек живет? Ну, чтобы э, чувствовать положительные эмоции на самом деле. ну, да. Э, мы переживаем положительные эмоции, нам хорошо. Да. И неважно, э, там, совершаем ли мы подвиг в этот момент. Да, или ошибки. Да, или и... просто э, понюхаем ребенка, или, я не знаю, сидим в кафе с приятной, приятной компанией. Все что угодно, неважно.